বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম গ্লোবৰ বিষয়ে গ্লোব কি গ্লোব মানে হৈছে গ্লক গ্লোব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ অফিচত আমি গ্লোব দেখিবলৈ পাওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আৰু এইটো এটা কমন টপিক সকলো এক্সামতে এই টপিকটো ইনক্লুড কৰা আছে এই টপিকটোৰ পৰা এটা বা দুটা কুৱেশ্যন সকলো এক্সামতেই সুধি থাকে যেনেকুৱা ধৰক আছাম টেট চি টেট চি আৰ পি এফৰ এক্সাম আছাম পুলিচৰ এক্সাম সকলো পৰীক্ষাতেই এই গ্ৰুপ টপিকটো ইনক্লুড কৰা হৈছে যেই নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক অতি সহজ সৰল ভাষাত মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মনোযোগ দিব নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাব কি কোৱা হৈছে ইয়াতে এক নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে globe is a true model or miniature form of the earth globe হৈছে এটা আমাৰ যে পৃথিৱী আমি য'ত বসবাস কৰি আছোঁ এই পৃথিৱীখনৰ এটা মিনিয়েচাৰ ভাৰ্চন হয় মিনিয়েচাৰ সৰু এটা মডেল হয় সন্ধি গ্লোব আৰু এই গ্লোবত countries continents and oceans are shown in their proportional size এই গ্লোবত কি দেখুওৱা হয় কাণ্ট্ৰিজবিলাক দেখুওৱা হয় ইমান মহাদেশ আছে যিবিলাক কণ্টিনেণ্টছ আছে অচেন সাগৰ মহাসাগৰ সেইবিলাকৰ যিটো প্ৰপৰশ্যনেল চাইজ সামানুপাতিক যি চাইজ সঠিক যিটো আকাৰ সেই চাইজটো এই গ্লোবত শ্ব' কৰা হয় বা দেখুওৱা হয় গ্ৰুপ চালে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিজ বিভিন্ন ধৰণৰ কান কণ্টিনেণ্টছ সাগৰ মহাসাগৰৰ মেপবিলাক তাতে দেখুওৱা হৈছে the globe is not fixed and it can be rotated it can be rotated the same ways as a top spin or a potter's wheel is rotated. Yet kwa hoise se globe hadaronte fixed na hoy. Globe ok ami ki kori paro ghurabo paro rotate kori paro. Zene ke laddu apna loke nichoy sai se apna loke horu kalot ami laddu re ki kori su laddu bili kaunza kami laddu re ami khela dula kori su ami hebi lag ghurai su. Kumar or wheel apna loke nichoy dekha paise Kumar or wheel zene ke ghurwa hoy. ঠিক তেনেধৰণে গ্লোবকো আমি ঘূৰাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ গ্লোবটো ফিক্স নহয় ইফাল সিফালে আমি ঘূৰাব পাৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন হয় which of the following is the most suitable teaching aid to show' proportionate size and shape of continents ইয়াতে কোৱা হৈছে যে তলৰ কোনবিলাক যাক আমি টিচিং এইড বুলি কওঁ টিচিং এইড বিভিন্ন ধৰণৰ টিচিং এইড আছে ব্লাকবোৰ্ড আছে চক পেঞ্চিল আছে মেপ আছে তাৰপিছত গ্লুব আছে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক টিচিং এইডছ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই টিচিং এইডবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কোনটো চুইটেবল হয় যাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ পৃথিৱীৰ প্ৰপৰশ্যনেল যিটো চাইজ সেইটো আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ কণ্টিনেণ্টবিলাকৰ মেপ এইবিলাকৰ শ্বেপ আমি গ্ল'বৰ জৰিয়তে দেখাব পাৰোঁ বা উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ গতিকে কোনটো আইটাই আটাইতকৈ চুইটেবল এইট হ'ব তলত তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ চুইটেবল হয় ইয়াতে কি কি কি অপশ্যন দিয়া আছে চাওঁ এক নম্বৰত আছে physical map of the world poster of the earth globe political map of the earth ইয়াতে নিশ্চয় আমাৰ এনচাৰটো গ্ল'বেই হ'ব যিহেতু ইয়াতে কি কোৱা হৈছে প্ৰপৰশ্যনেট চাইজৰ কথা কোৱা হৈছে আমি এই এক নম্বৰত এক নম্বৰ পইণ্টতে আমি পঢ়িছোঁ যে ইয়াতে কি কি দেখুৱায় কণ্টিনেণ্টছ কণ্টিনেণ্টচ কুৱেশ্যনটোত কণ্টিনেণ্টছ আছে তাৰপিছত কি কি তাৰপিছত আছে প্ৰপৰশ্যনেল চাইজ কুৱেশ্যনত প্ৰপৰচনেল চাইজৰ কথাও আছে গতিকে দুটা পইণ্ট আমি পাই গ'লোঁ গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব গ্লোভ হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ নেক্সট কি দিয়া আছে A needle is fixed through the globe in the tilted manner which is called it axis. ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আমাৰ যি গ্লোব সেই গ্লোবৰ মাজেৰে হেলনীয়াভাৱে এটা নিডেল ফিক্সড কৰা আছে টিল্টেড মেনাৰভাৱে টিল্টেড মেনাৰ মানে কি হেলনীভাৱে অলপ কাইটাভাৱে ডাইৰেক্ট চিধা চিধি নহয় অলপ হেলনীয়াভাৱে এটা নিডেল এটা কি কৰা আছে ফিক্সড কৰা আছে যাক আমি এক্সেছ বুলি জানো যাক এক্সেছ বুলি কোৱা হয় এক্সিছ বুলি কোৱা হয় যাক আপোনালোকে নিশ্চয় এই ছবিটো দেখা পাইছে এই ছবিটো সিমান ক্লিয়াৰ নহয় ক্লিয়াৰ ছবি এটা আহি আছে গ্লোবৰ ইমেজ সেই ইমেজটোক দেখাই আপোনালোকক ভালকৈ মই বুজাই দিম নিডেল কেনেকুৱা হয় চাৰি নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে two points on the globe through which the needle passes দুটা পইণ্ট আছে যি দুটা পইণ্টত এই নিডেলে কি কৰে কানেকশ্যন কৰে সংযোগ কৰে গ্লোভৰ মাজেৰে যি নিডেলটো পাৰ হৈ গৈছে সেই নিডেলৰ যি দুটা ছাইড আছে দুটা পইণ্ট আছে সেই দুটা পইণ্টক কোৱা হয় এটা হৈছে নৰ্থ পুল আৰু এটা ছাউথ পুল ইমেজটোত দেখিলে আপোনালোকে নিশ্চয় ভালকৈ বুজি পাব নেক্সট কোৱা হৈছে the real earth has no' such needle কিন্তু প্ৰকৃত যিখন আমাৰ পৃথিৱী আৰ্থ সেই আৰ্থত কিন্তু ক'তো আমি নিডেল কিন্তু দেখা নাপাওঁ নিডেল আমি বিচাৰি নাপাওঁ গ্ল'বত আছে গ্ল'ব যিহেতু আমি ইফাল সিফাল গ্ল'বক আমি ইফাল সিফালে ঘূৰাব লাগে গতিকে নিডেল যদি এটা নাথাকে তাক আমি কেনেকৈ ঘূৰাম কিন্তু ৰিয়েল যিটো আৰ্থ ৰিয়েল আৰ্থত কিন্তু নিডেল কত বিচাৰি নাপাব আপুনি যদি চাই যে গ্ল'বত নিডেল আছে সেইটো গ্ল'বক কি কোৱা হৈছে পৃথিৱীৰ এটা মিনিয়েচাৰ ভাৰ্চন বুলি কোৱা হৈছে মিনিয়েটাৰ মিনিয়েচাৰ মডেল বুলি কোৱা হৈছে গতিকে পৃথিৱীটো থাকিব লাগে চাওঁ বিচাৰি চাওঁ ক'ত আছে চাইনাত আছে নে আমেৰিকাত আছে কিন্তু একচুৱেলি পৃথিৱীত আমাৰ তেনেকুৱা কোনো কোনো নিডেল নাই এই ইমেজটোলৈ লক্ষ্য কৰক আপোনালোকে ইমেজটো চালে আপোনালোকে নিশ্চয় ভালকৈ বুজি পাব এইটো গ্লোবৰ এটা ইমেজ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় এই ওপৰৰ এটা পইণ্ট দেখা পাইছে আৰু তলত এটা পইণ্ট দেখা পাইছে এই দুটা পইণ্টক এটা নিডেলে এটা এটা নিডেলে কি কৰিছে সংযোগ কৰি কানেকশ্যন কৰিছে সেই গ্লোবৰ মাজেৰে গ্লোবৰ ভিতৰেদি সেই নিডেলটো পাৰ হৈ গৈছে এইটো এটা পইণ্ট ওপৰৰ যিটো পইণ্ট ওপৰৰ যিটো ভাগ এইটোক আমি কি ক'ম নৰ্থ পুল বুলি ক'ম আৰু তলৰ যিটো ভাগ আছে একেবাৰে এই পইণ্টটোক ইয়াক আমি ক'ম চাউথ পুল চাউথ পুল বুলি ক'ম আৰু এই নিডলটো একেবাৰে <clears throat> গ্লোবৰ মাজেৰে ঠিক মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে <clears throat> আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে নিডেল কি বস্তু নেক্সট ইয়াতে কি কোৱা হৈছে the globe can be moved around this needle গ্লুপটো আমি গ্লুপটোক আমি এই নিডেলৰ চাৰিওফালে আমি ঘূৰাব পাৰোঁ যাক আমি এক্সিছ বুলিও কওঁ from west to east just as the earth moves আমাৰ পৃথিৱী যেনেদৰে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ ঘূৰি থাকে ঠিক তেনেভাৱে গ্লোবকো আমি পশ্চিমৰ পৰা পূব পূবফালে ঘূৰাব পাৰোঁ আমাৰ পৃথিৱীখন যেনেদৰে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ ঘূৰি থাকে ঠিক নিদলো তেনেদৰে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ ঘূৰি থাকে বা আমি ঘূৰাব পাৰোঁ এই নিজে নিজেতো গ্ল'ব ঘূৰিব নোৱাৰে আমি ঘূৰাব লাগিব এইটো পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন এৰাইজ হয় যে পৃথিৱী পূবৰ পৰা পশ্চিম পশ্চিমলৈ ঘূৰে নে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ ঘূৰে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন এৰাইজ হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বহুবাৰ অলৰেডি এক্সামত সোধা হৈছে গতিকে আপোনালোকে এই পইণ্টটো ভালকৈ মনত ৰাখিব যে আমাৰ পৃথিৱীখন পশ্চিমৰ পৰা পূবফালে ঘূৰি থাকে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ কিন্তু নহয় ছয় নম্বৰত কোৱা হৈছে it moves around its axis এই গ্ৰুপটো ইয়াৰ চাৰিওফালে বা এক্সিছৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে বা ঘূৰাব পাৰোঁ which is an imaginary line যাক আমি এটা কাল্পনিক ৰেখা বুলি ধৰি লৈছোঁ there are many imaginary lines on the earth আমাৰ পৃথিৱীত ঠিক তেনে তেনেকুৱা ধৰণে বহুতো ইমাজিনেৰী লাইন আছে অৰ্থাৎ কাল্পনিক ৰেখা আমি ধৰি লৈছোঁ আমাৰ গ্ল'বত যেনেকুৱা কাল্পনিক ৰেখাবিলাক টানি দিয়া হৈছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ পৃথিৱীখনতো তেনেকুৱা কাল্পনিক ৰেখা আছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ circle of illumination circle which divides day from night on the globe গ্লোবৰ ওপৰত যে দিন আৰু ৰাতি চাৰ্কুল অফ ইলুমিনেশ্যন কাক কয় যিয়ে নেকি দিন আৰু ৰাতিক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰে তাকেই চাৰ্কুল অফ ইলুমিনেশ্যন বুলি কোৱা হয় এই ইমেজটোত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ইফালে আছে নাইট ইফালে দিন এই দিন আৰু ৰাতিক যিয়ে নেকি যিটো লাইনে ভাগ কৰিছে সেই লাইনটোক আমি কি বুলি কওঁ চাৰ্কুল অফ ইলুমিনেশ্যন ইয়াতে দুটামান কুৱেশ্যন লৈছোঁ the circle of illumination is the circle of ইলিমিনেশ্যনৰ বিষয়ে এটা কুৱেশ্যন সোধা হৈছে circle that divides the globe into two parts সেইটো এনচাৰ নহয় চাৰ্কুল অফ ইলিমিনেশ্যন কাক কয় যিয়ে দিন আৰু ৰাতিক দুভাগত বিভক্ত কৰিছে circle that divides the day from night on the globe হয় এইটো এনচাৰ হয় চাৰ্কুফ চাৰ্কুল অফ ইলুমিনেশ্যন বা চাৰ্কুল তাকেই কোৱা হয় যিয়ে দিন আৰু ৰাতিক ভাগ কৰে বা দিনৰ পৰা যা দিনৰ পৰা ৰাতিক ভাগ কৰে নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন লোৱা হৈছে গতিকে ইয়াতে আমাৰ এনচাৰ কোনটো হ'ব দুই নম্বৰটো আমাৰ এনচাৰ হ'ব the earth moves on its axis পৃথিৱীখন ইয়াৰ এক্সিছৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে ফ্ৰম ৱেষ্ট টু ইষ্ট কৈছে যে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ ফ্ৰম নৰ্থ টু ছাউথ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ from west from east to east west পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ ফ্ৰম চাউথ টু নৰ্থ দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈ আমি অলৰেডি পালোৱে আমাৰ পৃথিৱীখন পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ ঘূৰি থাকে গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব এক নম্বৰ আমাৰ আলোচনা আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল গ্লোবৰ বিষয়ে এইটো এটা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আলোচনাহে আমি আৰু দুটা ভিডিঅ' ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আমাৰ এই গ্ৰুপ চেপ্টাৰটো শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ আজিৰ আলোচনা ইয়াতেই সমাপ্ত কৰিলোঁ